Держите обстановку! Я тебя жду. вам сигнал. Если ты меня слышишь, заберись повыше, вертолет уже здесь. Внимание! Следи за Блэкхоком! Знаешь, теперь знаешь. Птичка, высадка окончена. Завелись, иначе не уйдем. свои грехи в землю, люди сеют семена собственной гибели. Она не будет забыта. Я этого не допущу. Они умрут. Все.